yeah, I'm a एकै घर हो एघार बजिसक्यो हे जानुपर्छ घर हो तिम्रो महल तिमीलाई बिदा देऊ हामीलाई तिम्रो महल बिदा देऊ धामको रामघाट धामको सीताकुण्ड धामको सम्पूर्ण कर्ताहरूको सम्पूर्ण कर्ताका पितृहरूको सम्पूर्ण आउनुभएका भक्तजनहरूको घरमै बसेर सुन्नुभएका भक्तजनहरूको जय जय Shri Radhe videography photography video mixing RR studio Rampur नगरपालिका ओडानबर पाँच बिझार बजार स्कुल रोड पाल्पा